gahirwe utanyibuza kubura ka jere hari umuntu ugiye kwishyuza na nyuma yo kwaza kunyishyura uyu munsi ibi ayo mafaranga twavuganye ko hari ikintu ngomba kuyakoza twabivuganye hari ikintu tugomba kuyapangira wari kugomba kumenya ko amafaranga tugomba kuyakoresha amafaranga twabivanze neza urakinzanira hajis ekoko akosa u r g a n i u o y a t e g e u e z a ni u k u m u i ndaje sibyo umva umva oya m y a oya oh oya oh oya oh ni ihute oya ndihanagura mu modoka you natekereje kugenda nta gapfukamunwa sinagambiriye kugenda nta gapfukamunwa ndasaba imbabazi kuko nta gapfukamunwa nigeze ngendana sinatekereje kugenda nta gapfukamunwa sinagambiriye kugenda nta gapfukamunwa ndasaba imbabazi kuko ntagapfukamunwa ubwo wanashatse yaneguriraga ikoti ryiza nkunda n’urukundo rwinshi yaramfitiye yanyifurije kurangiza umunsi andagiza rurema kuko ari buduhe

wambaye agapfukamunwa ariko ndagafite uko ntari nakambaye nzana turebe kazane kazane kazane umuntu agomba kugenda ntabwo ngo kambare kambare sinatekereje kugenda nta gapfukamunwa sinagambiriye kugenda nta gapfukamunwa ndasaba imbabazi kuko nta gapfukamunwa nigeze ngendana sinatekereje kugenda nta gapfukamunwa sinagambiriye kugenda nta gapfukamunwa ndasaba imbabazi kuko ntagapfukamunwa ubwo wanashatse yaneguriraga ikoti ryiza nkunda n'ubu urukundo rwinshi yaramfitiye yanyifurije kurangiza umunsi andagiza rurema kuko ari buduhe ibi twese navuye imuhira mfite ubuzira bwinshi nari mfite icyizere cy'umunsi wose ariko byose birangiye